que per molt que posem tota la maquinària i tots els recursos en funcionament, necessitem que el conjunt d'administracions remin en la mateixa direcció. Avui, només des d'una ciutat, no podem fer front a una onada també especulativa que la venim denunciant des de fa més d'un any i mig i que necessitem, sobretot, protegir aquesta funció social de l'habitatge o entomen la resta d'administracions eh, aquesta voluntat de legislar i protegir l'habitatge o si no demanem que ens cedeixin aquesta capacitat i ens deleguin aquesta capacitat de, de legislar des de Barcelona perquè necessitem aquests instruments des de ja. Podem dir que dels 6.500 habitatges que ara són que són propietat o gestiona directament l'Ajuntament de Barcelona, al final del mandat es passarà a uns 10.000. Per tant, també és un increment importantíssim del parc d'habitatge eh, públic de la ciutat. Això és perquè s'està mm, gestant i gestionant i produint aquest canvi total de paradigma en relació al dret a l'habitatge que s'està fent tots els canvis, des de la mateixa estructura municipal, que era l'Institut Municipal d'Habitatge, fins a les inversions, etc etc, la preparació de sol, noves formes de tenença, etc, perquè l'habitatge sigui un servei públic i eh, s'aconsegueixi arrelar el màxim possible la ciutadania a la, seva ciutat i que no sigui d'alguna manera expulsada per l'increment dels preus de, de, dels joguers.